Bana eski takip ve merhaba Counter Strike herkese merhabalar. Yeni bir bölüm videosuyla karşınızdayız ve rekabet modlar devam ediyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Evet. Bayağıdır uzun bir uzak kaldık kantra Umarım kötü oynamayız. Ee, geçen hafta fena sayılmazdık karar değil mi? Öyle olsa gelin. Eskiden günlük oynuyor, oynayabiliyordum e, Counter'ı ama şu an bu aralar hem rahatsızlığından dolayı hem işlerimden dolayı pek Counter'a vakit ayıramıyorum. Elimden geldikçe oynamaya çalışıyorum işte arkadaşlar. Bu arada bir saniyenizi alacağım. yine sesler, patlamalar, cartlar, curtlar, bombalar, bombalar. Fenalar, fenalar. Biraz şöyle 70 yapsak mesela mesela. Böyle kemle biraz toparlayıp evet. Evet fena değil. Yani sanırım fena değil. Neyse. Oynadıkça göreceğiz. Fena mıyız değil miyiz? Evet. Aa merhaba, merhaba, merhaba, merhaba, merhaba. Allah bilmem ne yazıyor lan adamlar. Yine okuyamadım. Okusaydım okuyacağım ama okuyamadım işte. Karşı taraf sanırım ezik. Öyle tahmin ediyorum. Umarım gerçekten öyledir. Bak. Kimle dans ediyorum lan? Gerizekalı. Good luck. Every time, imagination. Hi, team. Hello. Everybody is the lock. Uh, go B. Go short, go short. Go short, okay, go short. I'm gone lock. No, go short, go short, go short. <coughs> okay, go shorts. Yes. Aa arkama bakarken öldüm ya. Nota buradaydı ya short. Sorry my friend. I uh, lagging. Euh, euh, PC, euh, euh, voilà quoi. Yer. Var. Sorry my friend, sorry my friend. Ben niye silah aldım lan iyi ki? Yok silah almadım ya. Okay guys. Three hand. Nico, please. Il Smoke long, guys. Darkman, c'est la base, frère. C'est long. god. Oh my god. <laughs> okay. Starting game. Can I buy a VP? Nice. One T base. AVP. Go blank gate, go blank, go blank. Uh, double car tunnel. Mid, mid. One uh, mid. Oh my god. Three AVPs. Nice three. Shut up. Shut the fuck up. Okay. Yes, go be Rush. Abi. Bu ne ya? <clears throat> evet, sıradan bir gün yaşanıyordu. One long. En går mig hyggebil Der skal være heste og hele til my god. Fucking Abi adam yüzde yüz hack ya. Kafamı çıkardım çıkartmamla vurması bir oldu. Nice. Pram pram pram pram. Gobi, Gobi. Okay. What's behind? Il y a un bagnole nice, qui... Shitter, NICE nice. Abi inadına mı yapıyorsunuz ya? Neden gitmediniz? ya ya ya. Nice kick me, I lag uh, for uh, yeah, stuck you, uh, man. Don't shoot you, uh, me, euh, man. Please. One at long. Yes, sir, Mino. Yes, sir, I'm, I'm, uh, I'm, uh, voilà. my god. guy is good. Çavam da değilmişim anlaşıldı. Adamlar çok iyi AWP kullanıyor ya. Ben bu kadar ezik bir maç yapmadım ya. Deneyelim. Nice. Ya abi ben bu kadar tam bir bölüm oynamadım ya. PvP danger. 9-0 nedir ya? 9-0 ya. Teröristsün sen ya. I a, not give me EAVP, give I'm throwing smoke. Benim ben var ya. ya bugün neden sağlamda değilim ya. Alo. Oh shit Sherlock. Abi nasıl bir eğimim var ya. maç hayatta dönmez ya. Oh shit, Sherlock. You dead. Un, deux, trois. Wesh. Et eh, c'est la mille fois là-bas. Escaris Bianco. Euh, Bianco. Bien, bien, et toi Bah la famille, le couscous, la tagine, pas très bien. Souka bien Oh, Bullet boulette. please. Abi üzerimizde ölü toplam yani ne Arabamın ayrına mı gitmedim oraya? No no no AVP. Safak. Safak. Doğan. Güneş. Delo era serelo. Lol. Lol. Lol. <coughs> ya bıçak yedim inanmıyorum ya. Çok güzel ya. Sadece bir el kazandık. Berbat ötesi. İşlem müdürüm. Stay here. Hold this position. Cover this area. Hold this position. Niye öldüremedim? Çünkü mal gibi oynadım. Yeni oldu. Ben yeni oldu. Allah aşkına bu ne ya? <sighs> evet bu sefer böyle oynadık. Taktik buydu. Karşı taraf neydi? Allah aşkına karşı tarafta o kadar üstün bir şey yok yani. Bilmiyorum niye böyle oldu. Olmaya olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey yok. Bizim takım ya geri zekalıydı ya ben geri zekalıydım. Tamam kabul ediyorum. Ben biraz geri zekalıca oynadım. Kabul ediyorum. Ama bu kadar farklı bir skorla yenildim. Oldu mu? Ol, olmuştur. Bir kere daha ezildiğimi hatırlıyorum. Ama o zaman en azından şeylere ezildiğimi hatırlıyorum. 107'lerle karşı oynamıştık ve 17-0 yenilmiştik. Evet. Heh, olmayınca olmuyor yapacak bir şey yok. Ee, bu haftalık <laughs> Counter Strike bölüm videomuz da bu kadardı. Berbat bir bölüm videosuydu. Çok ustaca oynadık. <laughs> ustaca oynadık. Evet. Bayağı ustaca oynadık. Arkadaşlar Counter Strike böyle bir şey. Bazen iyi oynayabiliyorsunuz, bazen kötü oynayabiliyorsunuz ki ben şu an rahatsızım, hastayım. Tamam bunu bir bahane olarak kabul etmeyebilirsiniz ama yani insanın e, bazı etkileşimlere girdiği zaman vücudunda etkileşimlere girdiği zaman bazı şeyleri dengeli yapamıyorsunuz. Sağlıklı yapamıyorsunuz. O yüzden ben de pek sağlıklı oynadığımı söyleyemem. E, öyle olunca böyle oldu. <laughs> Böyle olunca şöyle oldu derken bahaneler bahaneler bahaneler. Yapacak bir şey yok. Neyse. Beni için teşekkür eder. Ölmez kalırsa bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.